passem álcool em gel. Sete horas e dezessete municípios. Hã? Seis de ônibus. Deus me defenderá, aí. <laughs> Onde é que mora o Tonheiro Batista? É lá na casa dele. Mostra aí a qualidade da comida do governo, tá gravando. senhor que tá no final da fila, como é que o senhor se sente sendo o último da fila? O último. O senhor tá aqui desde que horas? Desde a hora que eu cheguei, senhora. Da cidade, que o sueiro é do pé de manga, o rapaz foi ver pra tirar manga, morreu eleque, elec é electretruca. É, é é como é o nome? Como é o nome? Elecotrutado.